Buenas tardes, soy Andrew Egloff de Allied Flex Technologies. Estamos presentando una máquina nueva aquí para la primera vez en Expo Pack Santa Fe. La máquina se llama Spout Fill. es una máquina para llenar líquidos a través de la válvula y después de llenarlo tapamos con una tapa así que van a ver de, de esa presentación. Estamos hablando que la máquina más o menos puede hacer seis voces a minuto. Para más información, por favor, llámanos, búscanos a lightflexstanduppouch.com. Gracias.